Всем, всем привет, с вами Пикман Гуд и я вам рекомендую канал Dead Dry, у него годный канал и очень крутой контент, подписывайтесь на него и на меня, всем пока бро.